Това е Battlefield 3 и аз съм C4 човекът. А, мамка му! Умри! Оле, той изгоря жив. fucking keys, you fucking cocksucker motherfucker! Така, сега ще опитам да се добера до този танк. О, да. И оживях. Така да поползи малко, малко. Два танка пред мен и сега ще ги изненадам. Ето, по един. взех кило. Е така се прави. Сега ще смажем някой с хеликоптер. Отгоре скачаме, обаче не е върху. Дано не му види. Да. Не, не е тук. Абе, малко го видях с хеликоптера. Ай, го нашия човек. Опа, да не ме види. Е, да му се не види падне. Какво е то Assassin's Creed, бе? Получиш това. Ай, го. Е, сега разкарва да хода там. Не, една ми господа е на това му се вика Assassin's Creed. koştu de assassins. Assassin mais Mai umbrea. Fight! В момента се намираме на 3000 метра над морска височина и <laughs> се залях някой точно под краката ми. И Чува се дали ще го убия. О, някой му стреля. Ако му пръдна на то, ще умре ли? Ей, взеха ми го. Стався танк. Что скачет ну. дальше? Это мой я человек. Здравствуй, Пич. А, бомжатки забрали. А, не мой видео. Опа! Какс. This is Sparta! Say hello to my little friend. Сега ще се опитам да зрива този хеликоптер под мен. Така, още малко. И... Оле, оле, оле, оле, убих го! Убих го! Оле!